Dans ce cours, on va étudier le système carotidien. Pour cela, on adoptera le plan suivant. On va démarrer notre cours par une introduction, puis on va étudier le système carotidien. Premièrement, l'artère carotide commune, deuxièmement, l'artère carotide externe, puis l'artère carotide interne. On va étudier les applications cliniques, les voies d'abord chirurgicale et à la fin une petite conclusion. Pour introduire, le système carotidien assure la vascularisation artérielle de la majeure partie de la face, du cou et de la partie antérieure du cerveau, ainsi que le système jugulaire assure le drainage veineux de la même région. Les artères carotides communes, au nombre de deux, l'artère carotide commune droite et gauche. Ce sont les artères principales du cou, de la face et de la partie antérieure du cerveau. L'artère carotide commune gauche, il naît de la convexité de l'arc aortique, alors que la droite, c'est une branche terminale du tronc brachiocéphalique droit le trajet, il se, projette selon une ligne de l'articulation sternoclaviculaire jusqu'au col de la mandibule. Les deux se terminent en deux artères, l'artère carotide externe et l'artère carotide interne. Cette bifurcation à la hauteur du bord supérieur du cartilage thyroïde. Donc, la bifurcation de l'artère carotide commune est située à la hauteur du bord supérieur du cartilage thyroïde. Concernant les rapports des artères carotides communes, dans le thorax, seule l'artère carotide commune gauche est chemine. Elle répond en avant à la veine brachiocéphalique gauche. En arrière, elle répond à l'osophage elle répond à l'arc subclavier gauche, au conduit thoracique envers. À droite, elle répond à la trachée et au tronc brachiocéphalique droit. À gauche, elle répond aux nerfs vague et aux nerf phrénique. Dans le cou, les carotides communes gauche et droite répondent aux muscles sternoclédomastoïdien en avant, au ventre supérieur du muscle homoïoïdien. En arrière, il répond aux muscles prévertébraux et au tronc sympathique. À gauche, L'artère carotide commune répond aux crosses du conduit thoracique, médialement à la trachée, à l'œsophage, au larynx et dernièrement à la thyroïde. Latéralement, elle répond au nerf vague, à la veine jugulaire interne, en dernier, le nerf phrénique. Les artères carotides externes, ils irriguent la région antérieure du cou, la face et la tête. Ils naissent de la carotide commune au niveau du bord supérieur du cartilage thyroïde. À son origine, il est entéromédial à l'artère carotide interne. Il monte verticalement sur une longueur de 2 cm, puis s'incline latéralement et en arrière pour devenir latéral à la carotide interne. Voilà la carotide interne. Elle se termine sous le col de la mandibule en deux branches, l'artère temporale superficielle et l'artère axillaire. Les branches collatérales de l'artère carotide externe sont l'artère thyroïdienne supérieure, l'artère linguale, l'artère faciale, l'artère occipitale, l'artère auriculaire et à la fin l'artère pharyngienne ascendante. Euh, premièrement, l'artère thyroïdienne supérieure, elle naît près de l'origine de l'artère carotide externe. Pour le trajet, elle est appliquée contre le muscle constructeur inférieur du pharynx et se termine en trois branches. Une branche infra une branche par rapport à l'os huide, une branche pour le muscle sternocleidomastoïdien et l'artère laryngée supérieure. L'artère linguale, elle naît au-dessus de l'artère thyroïdienne supérieure, il suit les parois musculaires latérales du pharynx, il se termine en deux branches, l'artère profonde de la langue et l'artère sublinguale. L'artère faciale est née au-dessus de l'artère linguale, à la hauteur de la grande corne thoros-hyoïde. Il passe sous le muscle digastrique. Elle contourne la glande submandibulaire en haut et se plaque contre l'angle mandibulaire. Il devient sous dans le sillon nasogénien et elle se termine au niveau de l'angle interne de l'œil. Il se termine par l'artère l'artère angulaire, voilà l'artère angulaire, anastomotique avec l'artère dorsale du nez qui est une branche de l'artère ophtalmique. Cinquièmement, on a l'artère pharyngienne ascendante, voilà, qui naît au-dessus de l'artère linguale et qui se termine au niveau de la paroi latérale du pharynx. les collatérales de l'artère pharyngienne ascendante. Premièrement, on a les artères labiales supérieures et inférieures. Puis, on a l'artère submontanière. Et dernièrement, on a des artères cutanées pour la peau faciale. L'artère occipitale, née de la face postérieure de l'artère carotide externe, à la hauteur de l'artère faciale. Il suit le ventre postérieur du muscle dégastrique jusqu'à l'os occipital. Il se termine au niveau du scalp occipital en deux branches, une branche médiale et une branche latérale. L'artère auriculaire postérieure, elle naît au-dessus du ventre postérieur du muscle digastrique. Elle est verticale et rétro-auriculaire. Elle se termine en deux branches, une branche auriculaire et une branche occipitale. Les branches terminales de l'artère carotide externe, premièrement on a l'artère temporale superficielle qui vascularise le scalp fronto-pariétal. Donc fronto-pariétal. Il sort de la parotide et l'intrajet vertical pré-auriculaire est près de l'articulation temporo temporomandibulaire. Il donne deux branches, une branche frontale et une branche pariétale. Deuxièmement, on a l'artère maxillaire c'est une artère profonde. Il vascularise l'os maxillo-mandibulaire et nasal. Il naît en arrière du col mandibulaire. Il passe dans la fosse infratemporale, puis dans la fosse pterygopalatine et entre en rapport avec le nerf trijumeau. Il se termine une branche terminale, l'artère sphéno-palatine pour la cavité nasale. et donc du collatéral. Premièrement, l'artère postérieure pterygopalatine, palatine Deuxièmement, l'artère mandibulaire macétérique Troisièmement, des branches ascendantes supérieures, maxillaires et inférieures. Concernant la carotide interne, il naissent de la carotide primitive au niveau du bord supérieur du cartilage thyroïde. il monte verticalement sur une longueur de 2 cm, puis il s'incline médialement vers les masses latérales de l'atlas. parcourt le canal carotidien et le sinus caverneux où elle décrit une double action. voire la première, voire la deuxième. Elle présente quatre parties, la partie cervicale, la partie pétreuse, la partie caverneuse et dernièrement la partie cérébrale. Pour le rapport de la partie cervicale, elle est située dans la gaine carotidienne. en avant et latéralement et en dessous du muscle dégastrique. Elle répond au muscle sternoclédomastoïdien. Au niveau du muscle dégastrique, elle répond au muscle stylo à l'artère occipitale et à l'artère auriculaire postérieure en arrière. Au-dessus du muscle dégastrique, elle répond au nerf glossopharyngien. En arrière, elle répond au tronc sympathique cervical, aux muscles long de la tête et à la veine jugulaire interne. Puis, médialement, elle répond à la paroi pharyngienne. La partie pétreuse de la carotide interne, elle émerge dans le canal carotidien, il traverse la partie médiale, puis passe entre les lingula, voici l'angula du sphénoïde, et le corps du sphénoïde. La partie caverneuse, dans le sinus caverneux, elle est en rapport latéralement par les nerfs oculomoteurs et le nerf trochléaire. La partie cérébrale, il traverse le toit du sinus caverneux, il répond médialement au nerf et au chiasma optique. Donc voici le nerf et le chiasma optique. Et latéralement au processus clinoïde antérieur du sphénoïde. Les branches collatérales de la partie caverneuse premièrement, on a la branche du sinus caverneux. Puis il donne une branche pour tente du cervelet. Troisièmement, il donne les artères hypovisaires inférieures pour le lobe postérieur et inférieur de l'hypophyse. En ce qui concerne les branches de la partie cérébrale, elle dans les artères hypophysaires supérieures qui sont destinées à la partie supérieure de l'hypophyse et à la partie inférieure de l'hypothalamus. Deuxièmement, on a l'artère ophtalmique qui se dirige en avant du canal optique et en dessous du nerf optique. Il se termine au niveau de l'angle médial de l'œil. Il donne plusieurs branches terminales. Premièrement, l'artère centrale de la rétine, l'artère lacrymale, troisièmement, l'artère supraorbitaire, les artères ciliaires postérieures et dernièrement, l'artère bien ethmoïdale antérieure et postérieure. Pour ces branches terminales, ils donnent l'artère supra supratrochléaire et l'artère dorsale du nez. Pour les branches terminales de la carotide, ils donnent les artères cérébrales moyennes ici et les artères cérébrales antérieures. Concernant les applications cliniques, parmi les pathologies qui touchent les carotides, on a la thrombose des artères carotides. La sténose carotidienne est favorisée par plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire, notamment le tabac, l'HTA, le diabète, la sédentarité. La fréquence des accidents vasculaires cérébraux liée à une atteinte des artères irriguant le cerveau apparaît plus tôt après l'âge de 60 ans. Le plus souvent, la sténose carotidienne, lorsqu'elle est pas importante, n'a aucun symptôme. Elle est dite asymptomatique. Si un accident ischémique transitoire ou un accident vasculaire cérébral est en rapport avec une sténose carotidienne, on dit que la, que la sténose est symptomatique. Les voies d'abord chirurgicales. Premièrement, on a l'incision oblique près du muscle sternocléidomastoïdien. Elle dégage la jugulaire interne et l'artère carotide primitive avec sa bifurcation. Puis on a l'incision longitudinale entre le chef sternal et le chef claviculaire du muscle sternocléidomastoïdien. En guise de conclusion, le système carotidien est le système qui assure la vascularisation artérielle de la majeure partie de la face, du cou et du cerveau. La carotide commune gauche, née de la convexité de l'arc carotique, alors que la droite, née du trombe céphalique. Il donne les deux artères carotides externes et internes. La carotide interne vascularise la partie antérieure du cerveau alors que l'externe vascularise le cou et la région faciale. Ce système entre en rapport avec plusieurs organes et vaisseaux thoraciques au cours de son trajet.